C'est l'inspiration. Donc, donc, il est c'est quoi Donc, ah, c'est tu as trouvé ta part de l'inspiration ou c'est ah. c'est 100 ans. 100 ans, hein. c'est 100 ans. Donc tu as décidé de faire ta part, de faire pour. ma ah hein. original. Tu ne pas compte. C'est VIP même là. Tu, respires ici. Il y a tout Il y a un aussi comme ça. Hein. Sangoma, comme c'est ça. Sangoma. Mais, donc tu, as, tu de ne pas acheter pour 2000 ou 2500. Moi, le bouteille chez moi. Donc c'est toi qui as fabriqué. Ah, rien que la bouteille, même là, ah, même si c'est dans la poubelle, tu. Non. Ah, tu récupères seulement. Et là tu vas couvrir ça. Tu couvres J'ai les chez moi, non. Ah, elle les, tu fais comment Le front de la, cherche seulement le de la tâche. d'abord, de ma voiture, Ah bon, Ça peut aller. nous, nous sommes. Euh, ouais. nous sommes le Malon. Aujourd'hui Comme d'habitude. Hein. nous sommes le 14. <laughs> Tu es sûr, tu es eh, Tu es tu as. <laughs> Tu as oublié. Tu as eh. oublié, tu tu n'es pas sûr de eh. toi. comment pousser le verre là il fallait le dos Tu pas comme ma femme les N'est-ce pas Parce que tu. <laughs>

Tu veux euh, Moi, je, commande aussi ma part. Donc, tu vas amener combien alors ah, Un poulet. Non, n'importe quelle couleur, même si c'est. Même si la couleur blanche, la couleur black, la couleur marron. Donc, en tout cas, gars. On peut aussi fabriquer le plastique. Avec le plastique aussi. Euh, avec le plastique, ça ne veut pas goût. Le, le plastique, sur le chapeau même direct. direct. Ah. ah ça ça peut aller avec le plastique. Ah bon, comme nous sommes alors en... Le, plastique, c'est le chapeau même direct. Bon, comme nous sommes alors ensemble, on fait comment alors euh, Donc nous euh, sommes au marché. Voilà au grand marché. Nous sommes au marché maintenant, on fait comment Mais il faut les deux maintenant. Hein? Il faut le dos à l'aise. À l'aise là. Hein. Yes, tu vas. Le dos pour les L'embaille. Les Pour le contrôle au marché. Ah, donc tu es un danseur. Tu, tu, tu es alors en piqué alors. Mais on me dit que oh, c'est pas le cash ne doit pas avoir. Ah, tu as créé ta pâte. ma pomme une fois Vous, confiance. confiance. Yes. Euh. Et oh. eh, eh, la rage que. <laughs> encore. Yes. Le charisme. Hein. Ah.